Saluton. Hodiaŭ estas la unua tago de la tria semajno en eh, parta tro disoligio kaj mi ĵus eh, aŭskultis la novaĵojn ke en Franzio kaj Germanio okazos baldaŭ similaj tro disoligioj kaj do Cae generale tra Europa ti o estas la tendenzo kai do mi bon desira sal ni ci ui ki ui loja sen Europa la play bonon Cae, ja yeah, do asento i estas malfacilai la coro pesas char do crist nasco nestas morgau sed oni jam povas antau vidi che mul probable estos mal facile flugi tra europo kai do vidi sen ekranoi inter si la familiano in kai do ja tio ne facilas tamen chi fari bone i laura laboras i laura vivas ni povas bicicli alla universitato kai ancora odoni leziono in en la campuso kai mi gioias pro tio vere gioias. Tio estas luxo nun, privilegio. Kai bone. Mi dankas vin pro via subteno, pro via i bela i messaggio. La subtenanto i estas tre proxima i almica e mi dankas ilin pro tio. Kai ne temas nur pri mono, temas pri ankau multipli grave pri centoi. Do, dankon, kai mi lasas vin. Alla medito, estu sanai, estu fortai, estu esproplenai. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi leteron respondon el la esperantisto 1890, do esperanto agis nur tri esta temas pri el tiro el commento fare de zamenhof alla origino de la nomo esperanto alla linguo char kiel conate uh, fare de multai esperanto parolantoi origine ne estis propra nomo por uh, indiki esperanton char zamenhof parolis pri lingvo internacia nur kai la vorto esperanto estis enkondukita nur kiel pseudonimo. Do, Zamenhof commentas citi un nomon scribante la sequon. La nomo Esperanto estas per si mem tute sen logica. Sed en sen signifa condicia nomo Kial ni besonas logikon? La plei grava estas tio che sub tiu ci nomo nia afero estas iam iom conata en la mondo. Dum alia nomo estus por la publico tute nova, cae la fructoi ciuin ni iam gainis estus nun perditai. Do, mi volas Doni al vi pripenso, quiu espereble instigos cum medito. Quelc foie nomo al venas sen depende de nia volo, sen depende de nia plano, cae sen aparta logico sen aparta resono occasas iom hazarde ancao quel fono sed ni ne ciam devas priugi gin per la lensoi de logico sed pli opportunas pripensi ciu tiu nomo portas fortunon au ne do giuste resoni pragmatiche kai shainas al mi che foie chiam oni pensas pri nomo oni tro don oni donas tro da gravezzo al eh, la supposata logico au mal logico de la nomo mem sen consideri la tuta i circostanzo kai la fructo in de la nomo mem do la consequenzo in quo in la nomo mem cun portus do mi invitas nin cio in comenzante de mi mem consideri li la opportunezon sen depende de la logico o de la origino kiam oni devas priugi vortum nomon, au ec afferon generale do gis morgao mi salutas vin dankon pro via attento kai kiel ciam antauen sen fine